L E D 隔離要加粒限電电阻咧，个主要目的咧就系我哋保护粒 L E D。如果唔系电压太高咧，就会烧咗佢啦。咁究竟点样嘅电压先高咧？竟用九窝用几大嘅电阻，用三窝有几大电阻咧？其实系要通过计算嘅。但就算计算之前咧，我哋都要知多少少有关 L E D 嘅特性。咁其实 L E D 嘅特性系点嘅咧？ 原来系款款 LED 唔同嘅，同颜色都有关系。其实一般嚟讲，LED 嘅工作电压咧系一点八 W 至三点三 W。咁啊，红色系一点八 W 嘅，但系如果蓝色嘅 LED 啦，可能要会到去到三点三。嗱，假设我嘅工作电压系五 W，而 LED 咧，我哋攞个中间数诶，工作电压系两 W。咁其实嗰粒电阻要承受三然而我哋想限制到通过 LED 嘅电流咧，系大约。 二十個微安計算出嚟咧，個電阻就用一百五十歐。但如果係一點八咧，計算出嚟咧就會係一百六十歐。但係如果三沃咧，計算出嚟咧就係一百歐。而二點六沃嗰陣時咧，計算出嚟咧就係一百二十歐。所以一般嚟講咧，我哋用一百二十歐咧就可以攞到個中位數㗎啦。咁又講下電阻啦，電阻咧買翻嚟咧。 如果你好眼，你睇到幾條顏色線嘅？以前咧嘅電阻係四條顏色線嘅，而家咧好多係有五條有六條。咁咧亦都係要睇顏色嚟分辨嘅。咁譬如頭先我哋講嘅一百二十歐姆咧，應該點咧？第一條顏色應該係棕色，第二條咧就係紅色，而第三條咧應該係黑色，而第四條咧都係黑色。黑表示零，咁即係唔成大，咁就係一百二十歐姆啦。 咁而第五條咧就係佢嗰個誤差率。如果一百咧，一百就係中黑黑黑中。嗱，學識咗限流電阻嘅計算法，亦都知道電阻嘅顏色點樣分之後咧，就讓我哋嚟做啲實驗啦。嗱，而家有 Tinkercad 嘅電子線路模擬器咧，試驗啲咁簡單嘅線路咧，就真係可以懶啲唔需要駁電線嘅喎。喺 Arduino 嘅第二腳駁一條線出嚟，經過咗 LED 嘅正極。 而 LED 嘅负极咧，就通过只一百亨嘅限流电阻，翻翻去 Arduino 嘅 GND 而完成个回路。跟住我哋尝试编写程式码嚟驱动呢个 LED。程式码只有简单嘅几句，包括喺 set up 里边咧，将第二脚 set 为 output，然后再喺 loop 里边咧，先将第二脚 set 做 high，等一秒钟之后再 set 做 low，然后再等一秒钟。我哋试下开始模拟。 成功的話咧，應該見到 LED 啦喺度閃下閃下嘅。而我哋所選擇嘅一百空電座咧，數值係喺安全範圍之內，所以 LED 咧嘅光度唔會太光，唔會太暗咯。但係使用 Digital Right 呢種編程法咧，就 LED 只有着同埋唔着兩個可能性啫。嗱喺呢度咧，我哋不妨嚟觀察下 Arduino Uno 嘅腳位啊，你會發現咧喺第三腳、第五腳、第六腳。 第九脚、第十脚同埋第十一脚咧，隔篱都有一条好似蛇仔咁嘅符号，而亦都见到咧，标示上写住蛇仔咧，即系 P W M。咁究竟点解呢六只脚要特别标示为 P W M？而 P W M 又系咩嚟嘅咧？咁卡洛斯查分咧，原来我喺阿 n o 嘅系列第三集教用陀机嘅时候，已经简介过咧咩叫做 P W M 噶啦。不如我哋一齐嚟温下。 PWM 咧即系脉冲宽度调变。啊，简单嚟讲咧就系话，如果我哋长期将一个三 W 嘅电压俾个 LED，LED 应该长着啊，系咪？但系如果我哋俾一啲好似咁样脉冲俾佢咧，佢闪下闪下，而用好高嘅速度闪咧，因为只有一半时间系有脉冲，一半时间咧佢系零伏噶嘛，我哋就觉得咧 LED 系暗咗噶。 嗱，而又咁講啦。如果我哋俾一個好窄、好窄嘅脉冲俾 L E D，又會點咧？由於閃得好疏，咁所以 L E D 咧，長遠嚟睇咧就覺得係好暗啦。而正正利用呢個脉冲寬度調變嘅技術咧，我哋就可以憑一個數位腳而控制到一個 L E D 嘅亮度啦。好啦，咁温過之後，大家應該記得啦。即係話，如果我哋用三、五、六、九、十、十一呢六隻腳咧，我哋就可以利用。 PWM 嘅原理，使用数码而做出模拟嘅效果嚟控制 LED 嘅亮度。既然系咁，今次我哋就唔用第二脚啦，而改用第十一脚试下。至于编程方面，语法当然有少少唔同啦。嗱，我哋今次开咗十一脚做 output，而喺 w i d e loop 里边咧，我哋有两个 for loop。第一个 for loop 咧系将 i 由零数到二百五十五。 而值都一提嘅，要使用 PWM 咧，係真係用 analog write 呢個指令，咁即係等同於一個模拟嘅輸出㗎啦。當然，I 就係代表佢嘅亮度咯，所以 LED 咧會由最暗去到最光啦。唞零點一秒之後，另外一個 for loop 咧係由二五五數到去零，咁即係將眼 LED 咧由最光就數到去最暗啦。咁大家可以想象，當兩個 for loop 一齊去行嘅時候。 眼 L E D 就會由暗到光，由光到暗咁循環去變化。嗱，既然有六隻腳都可以用到 P W M，咁我哋就一次過用到佢盡，將三、五、六、九十、十一六隻腳都分別接咗一隻 L E D，而當然每隻 L E D 都要經過限流電阻回路翻去 G N D 啦。而喺編程方面呢，我哋既然要驅動六隻腳，咁就要將三、五、六 九十十一六只脚都 set 咗 output 啦。嗱，我就想喺呢个程式里边咧示范咧点样将六粒 LED 咧循环咁又光又暗咁闪动。于是乎咧，你就见到我着手喺度修改两个 for loop 啦。修改完咧，你就见到好似梅花间竹咁喎。三脚嘅亮度系 i 嗰阵时候，五脚咧就系二五五减 i。 咁即系话，三脚越嚟越光嘅时候，五脚就会越嚟越暗啦。同一个原理，六脚同埋九脚系互补嘅，十脚同十一脚亦都系互补嘅。咁理论上咧，排成一行嘅六粒 LED 咧，就会产生好似波浪咁嘅明暗变化啦。咁由於我哋天晴嘅時候，係使到雙輪嘅兩粒 LED 咧嘅光度係互补嘅，所以先至會產生呢一種咁嘅視覺效果。 咁當然大家可以隨意改變編程裏面嘅數值，令到佢產生唔同嘅 pattern 嘅。例如今次我做到咧，就三個一組，三個一組。當三腳嘅光度係 I 嘅時候，五腳嘅光度咧係一二八減 I，而六腳嘅光度咧就係二五五減 I。咁即係雙輪嘅三粒嘅光度都係會唔同啦。咁跟住九十十一又係另外一組光嘅唔同嘅 LED。 至於模擬出嚟嘅效果就會係咁噶啦。我哋又再嚟試下設計另外一種 pattern。今次嘅玩法咧係六粒嘅光度都唔同，分別係 I 五十減 I 一百減 I 一百五十減 I 二百減 I 同埋二五五減 I。至於模擬嘅效果咧就會係咁啦。 熟习咗用模拟器嚟编程 PWM 之后咧，就试下嚟玩下实物啦。除咗要准备 LED 之外咧，我哋仲要准备限流电阻。根据头先我哋個讲解咧，呢一只电阻嘅颜色系红色、黑色、黑色、黑色、棕色，表示咩咧？头嗰三条咧显示佢系二零零，而第四条咧因为都系黑色，即系话 multiplier 系零。 所以仍然系二百个欧冇啦。而第五条咧，因为系中式，所以咧就话俾你听佢嘅误差值啦，系一个 percent 啫。但系你估人人咁好眼力嘅咩？譬如卡洛斯有啲眼残嘅，我就用电表嚟量度，稳阵好多啦。睇到嘛？稳定咁二零一二零二，即系二百空有一个 percent 嘅误差值咯。嗱，我哋照翻模拟一样咁去接驳线路。 唯独唔同嘅咧，就系用咗只二百欧电阻取代咗一百欧，咁最多啲 LED 咧，稍微暗啲嘅啫，冇乜大分别嘅。编程方面就简单啦，可以直情将头先嘅模拟程式啦，copy and paste 过嚟 Arduino 嘅软件度。假设接线冇乜错咧，基本上就一剔过会成功噶啦。而呢个正正系模拟器嘅作用啊嘛。希望经过今日嘅节目之后。 大家真正能够通过计算，运用限流电阻嚟保护 LED，而更加学懂咗点样编程 Arduino，利用 PWM Pulse Width Modulation 嚟控制 LED 嘅亮度。如果喜欢我嘅节目噶，请加 like 同埋评语啊！